po akvarium užsuko, po akvariumo užsukom kažką pavalgyti, nes po to varysim 11 valandą į boat trip. Aš galvoju, kad čionais bus didžiulis steikas. Kokį yra... tu valgiai vakar? Už jo. 13? Bet ten buvo dienos pietus. Bet ir ten gera. buvo ir desertas, gėrimas į kainą. Aplaudinasi jūsų stories, kažkodėl ne visą aplaudinasi gerai. Tam, kad jūs Instagram'e matytumėt, powerbankas pajungtas. Jie žinot ką? Pas mane irgi jautina šiaip iš tikrųjų. Jie niekad negaili kolos, pasižiūrėkit, kiek kolos įpila. Pas jūs nėra kažkaip dydžio. Kola, pasakai, atneša litrą. Tai va su tokiu vaizdu dabar sėdim valgom. Ir iš tikrųjų labai gaila, kad rytoj jau išvažiuojam. Skanu? Mhm. Pas mane bulvytės tokios labai gražios. Čia yra jautina su paperoni, man atrodo, padažu. Čia kažkodėl dar va, tai va makaronų idėja. Kažkaip įdomiai. Net derinys makaronų ir bulvių. Hm. čia kažkokias daržovės. O čia nais yra druska. Jo. Pasakiau, kiaušinės dar vienas įdėtas. Čia kaip pusračiai. Nu įdomiai. Gerai, skanaus mums. tad pusantros valandos, kam biškai demokėt jo, kad, kad pasižiūrėt ten paplūdimius visus, ten e, klubus, kaip atrodo ten e, prekybos centrai ir taip toliau. Geriau pasižiūrėsim, kaip kranai atrodo, kaip e, gamykla kažkokia tai atrodo. E, Ne, tai... Koks širmulys, čia, čia ne lietuviškas makas, čia kofkas. Tu įsitikinus, kad abi dvi porcijos tavo? Ar tu įsitikinus? važiuosiu. O, kaip man pasisekė. Gerai. Valgy greičiau savo burgerį. Einam į zoologijos sodą ir šiek tiek batareikos mūsų pasėdo. Galvojam, nueisim, pažiūrėsim kokio energetiko. Parodyk. Bet ar čia tikrai yra kofeino, negalim suprasti. Energy parašyta. Galvoju, bus su cukrumi ir bus su gazais, nu kaip įprasti, bet iš tikrųjų burbuliukų nėra. Cukraus tik tai 2 gramai, 2,5. Ir tai tarsi arbata tokia, keistas labai skonis. Aš tave pafilmuosiu, kaip tu geri. O. Ir pasakotum, nes aš nešu, tu mane filmuoji. Tai koks tas skonis? Grinai arbata kažkokia, tai sakyčiau. Kokia arbata? Nesti. Jo, jo, nesti, grinai arbata su su citrina turbūt, netgi ne pyčitas, kuris eina su citrina, bet cukraus mažai. Visai ne, įdomus. O čionais kažkoks gas natural fenose, tai turbūt koks, nežinau, naftos perdirbimo kompanija, dar kažką, bet kiek aš žinau, ispanai tai neturi naftos. Bet atrodo žiauriai kietai. Blemba, čionais šitas fontanas turbūt vasarą visada pilnas žmonių, netgi tų pačių turbūt verslininkų ir vadybininkui, nes eina nafig, kaip norėtųsi, kaip norėtųsi paplaukti. Kojas? Tibija. O. Tik čia sėdėjom? Sėdėjom. gefordert. Abgefahren. So, parašyta. Dabar kažkaip ten reikia patekti. Bet kaip ten patekti, aš nežinau. Einam. Važiuojam. Pasakok. Parodyk. Ten mes sėdėjome. Prieš pusvalandį. Čia kylas, iš čia kylas. Galvojom, kad ten įėjimas bet kai matot... O ten siena. Nes čia važiuoja traukiniai. O Ble! yra kažkur ten. Mes matom stogą, bet ne, mes negalim ten patekti. Taigi mes grįžtam atgal. Oh. Aš sakyčiau iš viskai Beverly Hills turbūt kažkoks, aš bent jau taip įsivaizduoju, ne? Privažiuojat ir tokia tarsi pabaiga ir nesuprasi, kas čia nais. Pamenat, kur prieš tai rodėm, tai čia buvo tiesiog toj vat pusėj, už geležinkelio ir viskas. Vėlgi, labai didelis skirtumas. Čionais mašinom, einam čionais pešiom. Tarsi uždaras kažkoks klubas. Zoologijos sodas, va, matai, vienetas. Muziejo do zoologija. Muziejus? Vienetas, juodas vienetas. O čia yra Zoologijos. Zoologija. Penktas, kur yra penktas? Penkt keturi, šeši. Penktas pradingęs. Einam surasi. A, nu, nėra. Einam, viską surasim. Žiūrėkit. O, tukan, tukan, šitas geras, tukan. Tukan. Ir manau, šitas kelias visiškai reflektuoja. E, O. Čia tokius kiaušinius. O, žiūrėk, kokie kiaušiniai maži. Geras. Bet iš tikrųjų tokio dalyko niekur nesumačiusi. A. Tai žiūrėk, kokius vaizdus daro. Kieno įdomiausias kiaušinis? snapai, kaka, ne, ne kakadu, tuko, nu kaip jis. Kaip šitas paprastas? Tas papūga geležinis snapas, metalinis. Žiūrėkit, pirmą kartą gyvenime ką matysim, žiūrėk. Kengūra? Kengūra. Čionais yra kengūros. Pirmą kartą gyvenime matom kengūras. Žiūrėk, ilsisi iš vis, chill. Ei, nasau. O ten, žiūrėkit, kaip guli. Negalima? A, sorry. Negalima, nesuprantu. Access for authorized staff only. O kur pamatyt, kengūros visas? Tai ten ilsisi, ten čilas, matai? Iš toli, vienas iš vis. Bet jie kaip sportininkai, tokie raumeningi, guli. Nesimato. Su telefonu išvytų priartinti. Na, draugai, gaila, kad jūs nematot jų. Žiūrėkit, kokie šunyčiai. Mangustai. Eina savo. Griebčiau vieną tikrai namo. Pačiupinėt. Svarbiausia, kad nenukristų kamera tenais. Nes to viskas pasibaigtų. Arba jie valgo apelsinus. Arba akiniai, kad jie nukrisit. Kiek jų daug. Kokie gražus. Kaip kirmelės atrodo. Gražuoliai tokie. Bežionės kol kas yra uždarytos. Turbūt e, maitina bežionės. Gorilas. Uh, uh, uh, uh. Šiaip neblogai turėtų pertikti dabar kameros spalvas, nes... Nu, Eina savo. Tuo žmonės nusifotkins ir aš jums parodysiu iš arčiau. Pasižiūrėkite spalvas ją. Tokių spalvų gyvenime joks Monikas net net vaizduos. Eina savo. Wow, kad jisai išskleistų tą savo uodegą. Blemba, kokia spalva mėlyna sadrinė. Atrodo, tarsi ne jo uodega, tarsi šiaip kažką nešioja ir viskas. Jungiau 4K, kad galėčiau po to prikrotint gerai. Koks veidas. Akis mažas iš viso. Jeigu šiandien dabar iš po kampo, o čionais išlys, atims kamerą ir pabėgs, bent jau, kad kortelę gražint. Jisai su uodega, jis, matai, įsikabinės. Oba, žiūrėk, čionais. Labas. Tarararara. Man atrodo, čia kapucinai. Tur ietilpst viss tur dzīvo tie rādi. Skaisti un palogies. Vai kā viņi jādu iepēdīt? Kas ir dieta? Labas modelā. Mēs tam atveidodat. Mēs izvēlēt tam, kam var ikam. Ir, kaut kas palvās. Labas. aš Anastasija, o tu? O tu esi Ibis. Labai gražu. Jaučiu kažkas mažas labai. Išėjo? lauke turėtum kažkur juos pamatyti turbūt po to. Nu, kur tu? Aha. O, čia nais yra... O kur ji? Nematau nei vieno. Tu pasakyk, kas čia turi būti? Kaip jie vadinasi šitie? Kar, ne karatistai, šitie šuniukai. Surikatas, va. Man atrodo, lietuviškai jis surikatas. Jie pasislėpia turbūt kažkur. Thank you. už 9 kilometrus gali užuosti. Seliava, tai čia seilė.